Neste momento você escolhe a melhor posição para você. Você pode estar sentado ou deitado já em sua cama, relaxadamente. Apenas respire. A cada respiração você relaxa mais e mais. E relaxando mais e mais, você encontra um ponto de luz muito brilhante dentro de você. Leve as suas mãos para esse local. Permita que essa luz se expanda, inebriando todas as suas células, moléculas, elétrons, te relembrando o amor que você é. Você é pura luz. Quanto mais você percebe a luz em você, mais fundo e alto a sua consciência vai. Permita-se estar aí na luz que você é em profunda gratidão. Gratidão pelo seu dia, pelas aprendizagens. Inspire. Relaxe ainda mais profundamente. E neste momento, permita-se trazer a sua mente uma memória. A memória em que você se sentiu mais pleno. Algo na sua vida que te fez se sentir absolutamente pleno, livre, amado, feliz. Relembre este momento com todas as suas forças, com todo o detalhe. Se permita novamente sentir isto. À medida que esta memória se instala em sentimento e emoção, você permite que ela inunde a cada uma das suas células. cada uma das suas células finalizam este dia em profunda alegria, plenitude e gratidão. E sentindo essas emoções em suas células. Permita que essa emoção e esses pensamentos te nutram, te saciem, te acalmem. E à medida que essa emoção e esses sentimentos se implantam, a sua luz mais se ilumina, mais forte se torna. E esta consciência da luz que você é, inebriada de amor e plenitude e alegria que esta memória te trouxe. Invoque anjos de proteção. E peça que eles protejam o teu sono. E neste momento, peça que enquanto o seu corpo físico descansa e dorme, você esteja matriculado em escolas que te ensinem a viver em plenitude e graça. Apenas respire. Leve as suas células o comando. Aprendendo em escolas internas, plenitude e graça. Sonhando nas escolas internas, plenitude e graça. Respire. Relaxe. Vibre nesta emoção, nessa memória. E permita que a emoção que essa memória te trouxe e a luz na qual você vibra agora embale os seus sonhos. e leve para escolas ainda mais profundas e superiores. Aprendendo plenitude e graça através dos sonhos. Respire. Relaxe. Deixa-se Permita-se ir. Respire. Relaxa. Permita-se